Vegan Beaches, prizor 1, kader 4, prv, prvič. Ja, čo mora jesti, no, okay. Tak ena banana na prosto. Kdaj kukaš, Maja? um. Krash! Krash! Dapat ni na raisin. Cook hot. Oh my god, so young. Come on. तो मैंने experiment If you want to go. pica, pica še ni, ampak eh, smo pa že tisto torta se še dela, no. Pa se si si stopi! Podjamo na vzal. Oh my god, oh my god, oh my god. kolce, prosim. Ena, dva, tri. Je dobro? Ja. Ok, zdaj ja. boste ocenili od ena do deset. Normalno. Ne vem, jaz bi rekel kar osem. Mhm. Mm -hmm. Sedem. Sedem. Ja, sedem. Ok. Dobro. Smo pojedli pico. Jaz sem furat slano, tako da mene to sprašuje. Okay. Ta omaka je hladna. Prav po vroči pico hladna omaka. Mwah. Zdaj bom vse vam pojedel. Še iz guacamole. Mm. Glej, glej, glej. Jaz bi rekla, da je ne presega, je pa enako dobra. Mm. Mm. Ovo je to arašido maslo. A je banana not? Ja. A je banana ne, arašido nekaj. Mm. Arašido maslo. Zato smo se švajci, imamo alergije. Ono bolj zavisnjavo ne maram bolj. Ja, to je še pravi, tako da jaz znam 8,5, 8,3 četvrto deset. Torej, <laughs> kakšno je vaše mnenje o veganski hrani? Vegansko. Ne, ne. V veganskih sadicah se čuti, da so veganski. Ja. A se hecaš, moj vse. Ej, ti imaš se vse veste, tako bi še kaj jedli, še kdaj drugič jedli ja. to. Pica je zelo dobra, čips. A, čips, da bom jedel. Ja. ja, mislim, kar se mene tiče, bi jedla to lahko vsak dan. Od mm, 1 do 10, jaz bi tako rekla 6, 7. Ja, šest bo. Okay. Jaz bi dal osem oceno. Dobre. Ja, meni je bolj osem. Meni tudi osem. Ker je tako sveže. Ja, jaz isto pravim, osem. Osem. Um, kakšni, kakšni hrani bi se bili tako malo težji odpovedati, ne? Če, sem, če bi imela kaj to hrada, sem tako, če bi to lahko jedla kot. Vegetarijanec bi še bil, ker um, se mi zdi, tudi vsem, večino dni v tednu jem, ne jem mesa, ampak um, ne bi se pa kuhanje. Vse vegansko pomeni, da ni kuhano, ne? Devet pa pol. Deset, če bi bila topla. Jaz pa, ja. jaz pa devet. Okay. Aj, dober. To boste vi prišli. Jaz sem neutralna wow. uh, sedem, ker nisem največja fenica. Okay. Jaz bom dala sedem od deset, samo zaradi teksture. Ah, okay. Osem pa pol meni je full dobr. Okay. Jaz pa devet. Večino moje prehrane je vegetarijanske oziroma veganske, tako da to mi ni pač nekaj neznanga in je tudi super stvar, ki bi jo pač vsi mogli vsaj malo prakticirati. Ne 100%, ampak vsaj malo.